Так, друзі, прийшов э, на следующее утро в сарай. Київлянка одного придавила. Ну а ті всі более-менее. І Нюрка. Нюрка настріляла сама по собі. Оце тільки прийшли. Вроді би насчитали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять, десять, один, двенадцать. Тут один був під нею придаваний, ну я витягнув живий. Нюрочка, Нюргашка, настріляла, да? скільки ти їх настріляла? Це нюрку я покривав е, вандрасом. Хаврат мені присилав ландраса з Сумської області, Серега Хаврат. І я її крив ландрасом. Із там комплексу них чи що, ну, коротше, хороший вандрас скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, живих і один е, неживий, шістнадцятий. Зараз буду їх вон лампу швидко повісив і їх туди на обогрів. Давай. Туди, іди туди. Вони вже сухі, вигріті. Так що так, друзі. Давай, ось іще бігає. Ландрас. Давай, Ландрас, туди туда все. Давай, і тебе туди. Давай. Хороші такі. Якісь такі крупнотілі, крупнокосні такі. У нас і нюрка ж не маленька. І плюс ландрасик. Я думаю, буде отлично. Зараз, коротше, їх убираємо всі. Ну а тут а ви бачите, що всі живенькі. А один, звісно, роз ну, придавило, бува таке. Нічого страшного. Хорошо, що одного. А так отлично, що вони привикли лізти під лампу. І лізуть під лампу, вже менше вірогідно, що придали. Тетя Нюра, тетя Нюра ми забрали і і всіх сюди поховали. 15? Так, да, їх 15 або 16. Дивіться, які від вандраса. Всі білі, як сніг. Ландрас. Ландрас із кантером ну, повинні бути е, на откорм, я думаю, хороші такі гігантики. Це в мене перший раз, що я покриваю вандрасом кантора і подивимося, що воно буде. Ви зігрієтесь і не будете потім кричати. Хоча вони теплі, в сараї я вчора всі витяжки позакривав, все позатикував, щоб як чувствував. А в Нюрки молока не було. Думаю, та це на наступний день. Ні, вона після київлянки. Це я виходить, е, аматор покрив київлянку. І отож київлянка ушатала аматора. І на другий день я покривав нюрку іскусственно. Прийшли дози ландраса, я покрив від Сереги ландрасом. Так що, Серега, ти оце все спрашуєш, які поросята, а ось отакі от ландраса, що ти мені присилав. Привіт тобі, твоїй сім'ї і спасіба. Ось отакі вони. Все вийшло, все, слава Богу. Я думаю, це один був придаваний під неї. Я думав придаваний, я його достав з-під неї, а він таке ще розшатався. Навірно, буде другий пірат, якийсь контузжений. Ну, короче, так, друзья. Наблюдаем. Также, друзі, по поросятам, яким скоро вже 2 місяці. Як вони себе чувствують? Значить, напоминаю, хто вже забувся. Цим у нас буде 60 днів від рождення, а ці і оті на 10 днів менше. Ну, а ці вже такі. Е, ексесів там яких хліба немає, все, в принципі, плюс-мінус нормальди. Е, по поносам нюанси були, не скажу, що не було, але не такі незначительні і не страшні. Ось це з барашкиного виводка, а це самий маленький. У нього задні, ну, задні типа окос, бачите, чуть-чуть нестандартний. Вона на нього наступила на задню частину. Ну, оклія все, ну от стає в рості. Ну а так, в принципі, е, длинненькі, хороші. І ця сторона. Це ж е, це ці самі, що буде 60 днів. Ось вони. Який вес не знаю, ну треба зважити. Виберу время. Зважимо, який примірно буде вес у 60 днів. Ну, веса, я думаю, не буде такого, як в предыдущих у нас було 35, 37, 30. Я думаю, таких колосальних не буде під 40 кг 60 днів, тому що їх у виводку оцих було 16 штук, а оцих було 15 штук. Ну, все одно результат буде непоганий в 60 днів, тому що ну, кушають хорошо, ростуть хорошо і соответственно, гібрид дуже хороший, який, в якого дуже хороші темпи росту. Тому енергія росту прежде всього і також. І е, там мені пишуть, що раціон корма це одне, а свині повинні бути це друге. Так, да, я согласен, свині повинні бути не переведені, який не який бути гібрид, більш-менш или там двохпородний, трьохпородний, ну хоч і чотирьохпородний, щоб воно ну, все, якби, якщо там дюрок, вандрас, петрен і крупна біла, то воно нормально ростиме. Якщо з комплексу трьохпородний, F1 покрита дюрком, це взагалі хорошо ростиме. Ну і так далі. Понятно, є такі, вже воно переведене, нахрестено, там так, що воно не росте. Це навіть не обсуждається. От Бачите, задній якась задня часть того порося трошки нестандартна. Ну, тим не менше, вижив, їсть. Ну, звісно, буде від усіх відставати. Ті вже трошки піднялись. Ну, я так, так ну, для мене трошки піднялись, а хто їх давно не бачив, скаже, підросли, не підросли. Ну так, вроді би непогано. Непогано. По поносам були нюанси, ну, щоб сказати, там якісь е, сверх'єстественні, якісь там дуже проблемні. Ні, ні, не було такого. Було так само поштучно. Там в одного, там у двох, а так якось було. І в основному дристали е, ось оці. Оці, я не знаю чого, ну і що саме їдять, ну тобто, Тут був понос і також ось на днях. Оцих було пару штук. Ну якось воно волнами. То є, то нема, то є, то нема. Отаке. Ну а зараз вроді би ну, нічого не скажеш. Нормально, ростуть. Всі, скільки їх тут, ну вважати не будемо, по-моєму, 30 штук. Всі живі, здорові, все хорошо. Пішли четверті сутки поросятам. Зараз показую, хто залишився, кого придавили. Ця мадама сидить, як обично, на стулочці, вже здоровенька, а все одно привички остаються старі. І В Київлянки четверті сутки. 10 живих. Кнопу вона придавила і перед цим я показував теж. Оце е, четверті сутки пішли. Тобто перед цим пару суток ніхто нікого не давив. Ну ось 10 живеньких. Качей. Нюрка по ландрасам. Е, Було 12 живих. Сьогодні утром обнаружив уже одного придавив, а я то його відкинув сюди під лампу. Вон він. Ось лежить. Ну він придаваний. Ще шевелиться, може окліяє, ну я його розтормажував, не розтормозився. Ну, дригається, я під лампу положив, тобто їх осталось 11. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 11 штук. Да. Вуха вже починають у них ландросіти, вже загинаються. Ось бачите. Ну хай може. У мене кібер такий самий був, може одійде. Тут 11 живих. Оце саме головне, щоб вони бігали під лампу. Ну цих вже ми привчили, вони там поїдять і там. Ну а ці взагалі прекрасно, ці, ці постійно там під лампу. Бачите, Петрен. От Як вам е, Стас, хочу Петрен свиномаску, Це просто е, бешенство, я не знаю. Повишеної категорії. Оце і обізяна. Ну, Два сапога пара. От, Представте мені зайти до неї. Ну, отаку клітку. От вона з поросятками біга по клітці по оцій. Це це просто нереально, вона ж мене ухватає і все. Бачите як? Представте поросят брати. А ось дивіться кантур Петрендюрок. Нюрочка, нюрочка. І лазиш біля поросі, а тут, допустимо, я їх беру. Біжіть туди під лампу, біжіть. Ще мамка не корма, не зове. Біжіть. Ландраси. І от Нюрка, поросят беру спокійно. Да, Нюрашка? Біжіть туди, біжіть. І ось обезьяна. К примеру, показую. така теж гарковита, це вона зараз їсть, просто типу як зайнята. А так то же саме. Тут е, скільки їх? 8, 8 так і є. Ну вони вже здоровенькі. 8 штук так і є. Барашка. Нормально восстанавливается. Под'їдалась уже, машка теж нормально восстанавливается. Я їх кормив усіх хорошо. Е, після отйому. І ну, такі більш-менш повосстанавливалися І проглистогонив, і кормив хорошо. Так що так. Отак, друзі, по поросятам. От у Нюрки, який був шикарний опорос. А бачите, бувають нюанси. Вже 11, а було, я вже не пам'ятаю скільки було. Це я просто знімаю вже на четверті сутки поросятам. Перед цим ще відео знімав, треба повикладувати. Он він дригає ножками і все. Ну, Я думаю, це вже гаплик. І кнопа теж спокійна. Да, кнопка? А ось дивіться, мама чолі. так отак, так отак, так Отак. Отак. Ухватить, да? Дивіться, повна кормушка, так слабенько, їх треба менше сипати. Ага, ага, ага. Ага. Оп, <laughs> оце зараз би хватануло, да? Київлянка. Ух ти ж уже заразюка така. Ухватить мене хочеш, да? Оце твоя благодарність. Аматора ушатала. Серце схватило на тобі. Ага, ага, ага. Куда там? Учуку, учуку, учуку. Ага. Ух ти ж зараза, я їй помідори, яблука, а вона таке. Ось, іди не трясись, іди туди, взагалі. Взагалі ось лисий як этот. Іди туди, під лампу, грійте. Теж ще хвости не купіровані, трошки підзатягнулось, треба купірувати. Уже четверті сутки, а цим почти п'ять. Так. Та хорош уже, угомони. Угомони. Коротше, так, друзі. Отчитався хто що. І як. Цю будемо скоро вбирати місті з тюленями. Е, тюлень сьогодні поїхав другий тюлень уже по Україні, по своїм покупателям. Так що, друзі, так. І треба Ну цю, мабуть, трошки позже туди. Дні через 15 уберемо. Здоровенька така вже вимахала кнопа. Та лягай уже. Отак, друзі. Отак пропанькайся, пропанькайся, пропереживаєш за поросят. А потім думаєш, зачем їх продавати? і оставляю собі. Свиноматок небагато, тому більш-менш справляємося. Всіх поросят оставляємо собі, тому що і самим треба. Якраз воно, я так посчитав, ми вкручуємося якраз по очередності на откорм пускати одних, других, третіх і круговоротів такий. Хай лучше свиноматок буде менше, ну щоб був замкнутий круг. Своя свиноматка, своє порося, свій откорм, своя реалізація. Це буде я думаю, правильні немає. Якщо є лишні поросята, продати мені не треба на інтернеті казати на каналі, я продаю поросят. У мене їх і тут. Е, багато хто з наших місних, багато хто спрашує. Е, тільки позвони, щоб продати поросят, приїхав, забрав та і все. І тут з цих мене теж забирають е, половину. Ну це наші знайомі. Коротше, отак. Оце ж воно так засипає, засипає. А потім, як засне, вона на нього ляже. А він як спить, ідіть кевкаєте, ідіть туди, ідіть кевкаєте. Біжи туди, кевкаєш тут, кев, кев, біжіть туди, як, як е, ліпешки, як катяшки, біжіть туди, біжи, вандрас туди, біжи. Вон, бачите, один уже дергається. От ти зараза така, ще й не впіймаєш. Ух ти ж. Заразючка така. Біжи сюди. Та лежи вже віддихай, хто тебе трогає. От уже ж. Так що так. Фу, Отакі то пирожулі. Жулі, жулі, пирожулі. Не забувайте ставити, друзі хвостики вверх или вниз. Все, поїли, починається пісня. Зараз почнуть. Оці ж дві дві сестри. Сейчас начнуть. Серенади. Все, всім пока.